Hola amigos de YouTube, como sabrán ya finalizó el sorteo apenas el viernes y tuvieron dificultades algunos para entrar al sorteo, bueno para registrarse porque tenían que registrarse en la página que les había dejado y para que se guardaran sus participaciones y entonces poder yo hacer el sorteo este, digitalmente. Pero como muchos tuvieron dificultades, de hecho nada más dos usuarios se pudieron registrar normalmente, no iba a hacer ese sorteo solamente en esos dos, porque sé que más personas mm, querían entrar y querían este, participar y para ganarse este pack de videojuegos y de películas que yo he sorteado. Así que tendré que hacer el sorteo manualmente. Bueno, les explico. Aquí tengo unos papeles que bueno, tengo papelitos con los nombres de las personas que han entrado al sorteo que, querían participar y los escribí en estos papelitos sus nombres para agarrarlos al azar y así saber quién se lleva el premio. No descargué otra película porque nadie me puso nada en los comentarios, a lo mejor no quería ninguna otra película, pero en fin. Bueno, así que voy con el sorteo, voy a escoger uno de estos al azar, miren, va a cerrar mis ojos y vamos a escoger uno, aquí está, ya los olvidé. Y uh, bueno, esta es la persona que ha ganado el sorteo, así que vamos a leer quién es. Es Don Patch YouTube. Aquí, se, aquí los dejo a ver si, si alcanza a enfocar a la cámara. Es Don Patch YouTube, él es el ganador. Así que felicidades Don Patch, te enviaré un tweet para contactarte y, y, y si me respondes enseguida te enviaré el enlace para que puedas descargar los videojuegos tanto para el Android como para la PC y las películas. Me parece que tú no querías las películas, así que me pones en la respuesta del tweet que te voy a enviar que no quieres las películas y yo ya, nada más te envío los videojuegos. Y eso sería todo. Gracias por participar. Suerte para la próxima a, los, a las demás personas que están aquí escritas. haré otro sorteo después, así que espérenlo y a la próxima. Bye bye.